Como pudemos viver? Os ollos múltiplos e insones da medusa fixos en nós a espreita, as bocas das metralletas apuntándonos, a censura postal fatídico agoreiro lendo as nosas entrañas, os sacristáns pasando lista ás portas das igrexas, nos cafés os contertulios anotando as nosas reaccións perante as noticias do radio Clitemnestra na cama, na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falaren na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, e na cual foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro a lingua con que nos insultaron para nos inserir aprendidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos, falo dos que tiveron que viver morrendo, entre os seus matadores, lendo a imprensa que da lama os enchera, saudando as insignias contra as que militaran. Como pudemos viver? E máis vivemos e comemos, e dormimos, enxendramos crianzas, se había que comer, se había leito para dormir ou para amar. E é que así como o home sosegado, bondoso e cortés pode converterse en malvado, besta cruel e a muller terna e fina en selvaxe ou beante alimaña, así tamén o home inquieto, íntegro, e valoroso pode transformarse en sofrida besta de carga ou tiro. E a muller que as tellas acendía da victoria en abatida femia de miserenta especie soterraña. Así hienas e vermes, formas de sumana humanidade encarnízanse, arrástranse. Non habería lobos se non houvese años Millafre e pomba todos podemos ser, iso é ser home, humillar ao home, ou humillarse perante o home. Todos podemos humillarnos e humillar, iso é ser home. Mister sería para nos prevenir sermos bestas depredadoras ou servís, conquistar unha faísca de lume prometeico e ser un pouco deuses, home e deus a par, na forza e na renuncia. Mas iso só é posible sobranceando o humano, cando a águia e a hiena e anxo o verme sobre a terra voar segundo a deshumana fórmula de Friedrich Nietzsche ou de Cristo Jesus.